مرحبا كيف الحال؟ معكم خالد أحمد اليوم بنحكي عن موضوع موضوع مهم آه. بس آه، شكرا ما بدك الله يسمعك موجود شكرا كثير يعطيك العافية شكرا شكرا استاذ شكرا شكرا بالنسبة لموضوع الانترنت كيف؟ كمان ما شاء الله يعني مش عارف وين ساكن لكن احنا ساكنين بالحسبه ولا مش عارف مش فاهم المهم نحكي عن موضوع المحتوى المحتوى هذا موضوع مهم جدا ايش فيه؟ مش فاهم شو شو هذا يا زلمه صلى على النبي اعطونا الفجر